na ta Juan, tuatane, riane re, gariane levita, gaga nene judío, nero na Jerusalén, gaga hachina, neso, negata neso, aun izi uicha, gata zo, ninuga tribuizo, gata so, se un Cristo ma, anesida, Nigata gata neso, ni aun izi uicha, si Elías, gata Juan, se win Elías ma negachina necesita si we win profeta ganaza na ni kajua ni taso. se da win ma ni kata necesita yo ni a win si win cha tan ga ni ni kana hiu no kuan ga na hiu si ane si ga ne ga na na hiu ni da ta cha jim a cha ni kataso ni win gozi ni kasi no kuan gozi kami no kuan si ane o na ko Nagi ah nikane su maane su sea más Señor. Taro gata Isaías, so gata Jawi. Y ne siga a Hachina, ta hui yene netwi, ne si fariseo. Ni cachina a neso, ni gata neso. No hui za ni duata net. Si se Cristo, ni se Elías, ni se so gata Jawi, mi cha. Na ne cajuan, ni gata so. Yung ni maruan ne, tu guata ne, ne hui. Sa ni zika ne nesu, ne gozida. sani nune ene su so ma china na ne ruku sani ga sin ne so umi ga da nyu sani na ahnya kana chi ne ne ka ne ta ko so we da na ka wi o betania ne ane do akin jordan ya no juan do ta ne so ne hui a go cuida ne gen e juan do ta ne ji na ni chi ma jesus ya ne ke so ni ga ta so ni ane so re yu na na chỉ si matsu mà anh ha ni we hun sa á ya khanare si ka kne hui we ra chỉ mà anh ana un sa gata ko ne neso ne ru ku na có ji ta ni un nya so ria ta de ga sin ne so un ga ta nya sa ni nu ni in ta hwa ma an so ma sa ni ga na ma so cuenta que ni ne hui ma ji ma israel anh so ta chỉ ta tuwa ta ne ne hui da nga ni kini ini ma so ni gana ta khwa sa kini so ni ga so kini i kini ma espiritu santo ka na ne ya ni wa ta ru wa ja ah. ni ga ta ha wi so na ha ah. ni ga nu ni si ma sa ni ma sa ga ne ga na tuwa ta ne ga ta ni za wi kini i ka ta ma espiritu santo ni ga ka ne ha wi so ni we ma so muy sado guata nenga ma espíritu santo ne huin ha ni ni ni rayi da ganata si huesi huin da ni mañana ha?